Eu sou o Processo em Construção. Da identidade construída e destruída. Da renovação. Da dor, das perdas, da opressão do levante dessa mesma dor e das lágrimas em escanteio. Sou parte dessa mesma moeda, onde os dois lados têm um ser igual. E dos gritos presos na goela, que se soltam, se rasgam na realidade atual. e dos gritos que se faz soltar e rasgar. Vai junto toda a minha soberania, de não mais calar e chorar mas de construir com graça e sabedoria o que falta do grito de ousadia. Eu sou a mulher atingida, oprimida, violada, e esse é meu grito. Ajude-nos a costurar essa história.